Виджебук Creative Learning for Beginners. Для начинающих знаки транскрипции, часть 7, чтение сочетаний. Согласные PH, phone, photo, TH, the, this, that, Thick. thank, WH, what, where, when. Phone, photo. This, that, thick, thank, what, where, when. Видеобук ZBook Creative Learning предлагает успешное обучение онлайн. Ставь лайк, подписывайся и будь успешен! Подписывайся, ставь лайк и будь успешным. Мяу!